有网友说啊，说自己练格斗练了一年还没打实战，一问教练为什么？教练说呢，因为你练的还不够。谢教练怎么认为？嗯，条件实战刚开始可以打，但是如果是真的那个完全放开了实战，还是建议在教练的监督下进行。 对，实际你就说什么是实战，对吧？这个网友有误区啊，因为看这我们教学的人很多，每个人的水平不一样，每个人对于实战这个词儿的理解不一样。我认为理解，其实实战有很多种，对吧？咱俩就是今天就是豁出去了百分之八十九十的这种发力，还有这种高风险的技术输出啊，这一种实战。还有一种实战就很轻的实战练习技术，对吧？有些网友呢也不练啊，他就是质疑轻实战有什么用啊？轻实战的过程中啊，就是两个人互相都留有机会的情况下呢，互相尝试一些自己不适应的动作，自己不擅长的动作，这个过程中。 就提升了，无论你的陪练或者你的同伴吧，跟你水平谁高谁低这不重要，两个人互给机会，互相提升自己不擅长的技术就非常好。那这种条件实战，比如说一开始我就会以左拳右拳给你老教练干上了，我要跟你死磕，不是这样的。教练应该引导你什么呀？打拳，哪怕只会左拳右拳，那我们学点防守好不好？你打我对吧？防格挡，哎，我反击你一个，好，行了，我打你，你反击我一个，嘿，我练习一下。 对吧？这种条件性的，我打你，你会反击我；你打我，我也可以反击你。我也知道，这就是本能的记忆。在上课的过程中呢，每一个小小的碎片时间去练习这些技术。过个两个礼拜，一个礼拜，那实际来讲，你就可以打所谓的就是全腿都结合起来的条件实战了。当然也得控制力量就可以的，因为零散的碎片时间教给你各种各样的技术的情景，包括一些组合的，他攻击你，你本能的应该如何防守呢？这个在过程中教练已经给了你肌肉记忆了，实际你就可以做了。但是取决于教练的能力，对吧？ 教练的认知有问题，说我认为实际上就是就接你，我腿踢瘸了才能走，就这种非常低的认知的情况下呢，那是说不通的，好吧？